talaga Ito lang. Ito, ito lang yung base mo. Hindi yung Uy, wow. Ikaw, Ash, hindi ka pa magbabago ng skin? Daba storage room. Yun pa rin eh. Yung kasama mo, nagbago na ng skin eh. Uy! Bakit? Sinuraduhan kami. Sinakpan. Sinak yun. Ba't ako? Sagot ka. Nahiya naman ako bigla sa ano nyo. Sa storage nyo. Sa storage ko. Dito, dito, dito yung tubig. Kailangan ng tubig dito. Look, dito kailangan ng tubig. Oh. Dito, dito kailangan ng tubig. Dito. Panigi. Look, dito kailangan ng tubig. Oh. Uy, wala akong laban sa inyo. Wow. Sige, patayan. Sige, sige. Sige, bala ko dyan. Nagawan pa nga yun sa kay Rook. Tingi ako niyan. Loko kayo, pinag kinakalat niya yung gamit ni ano. Wala rin ang pag-uun. Ginusto mo yan. Ginusto. Bakit dito ka naglagay ng bahay? Malapit kay Miel. Oo, oh, sabi ni Kuya Dito? Hindi mo ka ano-ano si Miel? What? Hindi mo ka ano-ano si Miel? Wala. Uy. Sa... Oo, buti alam mo. May move. Gagi. Mal Ash, papatay. Lo! Ash tayo dyan, patay. <laughs> patayin nyo. Patayin nyo. Move yan, move yan. Patayin nyo gamit ng gamit ng tinapay. Ash ka dyan. <laughs> Gagi. Walang bid yan. Wala ka sa ko. dapat, dapat inaano nyo ng tinapay. Tinapay lang. <laughs> tinapay lang ito. Sayang, 45. Ba't ba kayo nagtatayo ng goma? Ilang araw kayo bago kayo naka ano, leather gear? Ilang araw yung nakuha yan na kompleto? Hala ko, hala ko. Sige, libing nyo ng buhay. <laughs> R.I.P. Wala naman na. Honest na. Ay, gumawa ng tunnel eh. Kasi na. Ay, gawa tayo ng ano. Gawa tayo secret place sa bahay ni Mia. High blood si Miel eh. Oops. Gawa tayong secret base sa bahay ng Miel. Nang punong-punong ng trap. ano yan? Andun siya ata eh. Sino gusto mong i natin? Sino Uy, anong pinagbibitigan niyo dyan? Uy, ba't ka nagpapatayan dyan? ano ba kayo? Para kayo ano ha? Yung hinahammer sa ulo. Ayun, naglabas ng espada si Ash, oh. Wala, <laughs> <laughs> Ano, Apat na lang yung... Apat na lang yung heart ko. Ayun, tinapay lang ang meron ako. Tinapay lang ang meron ako. Tara, ano, ang gagawin natin dito, ha? Ay! Sayang, tayo ng ano, secret, secret base sa bahay ni Kuya Kev. Okay. Okay. Gawa tayo ng secret base sa bahay ni Kuya Kev. <laughs> Oo. Kuya Joaquin. Ano meron dyan. Uy! Ano yan? May zombie? Holy. Ano nito kami sa ano, ba ni Mir. Ano to? Ay, nagbibenta siya. <laughs> Uy, sabi yan sa kanya, sa pagawa sa akin na ano, yung birthday fan mo. Look, andito yung mga shabu mo. Oh. Look, andito yung mga shabu mo. Sino? Nandito yung shabu mo. Look, alam mo ba, naglipat ako. Tapos may nakita ako doon na ano. Akala ko sugar. Pagtingin ko siya, bo. Alam ko sinong suspect. Meron ka pa? Oo, oh, yan. Dude, Barber oh, lang to eh. eh. Ano to? Ano pa. <laughs> Shabu. Alam mo ba yung una kong dating dito, niyaya niya ako. Sabi niya, may bibigay daw siya. Yeah. Sabi niya, may bibigay daw si Luke sa akin. Alam mo yung bibigay sa akin? Bibigay, binigay niya sa akin shabu. Hala, pinatay niyo. Ay, di. Napasobrang lagi. Parang di naririnig. Telegram, telegram. Naririnig pa din eh. Naririnig pa din umining. Hindi mo alam ang ginagawa. Ayan pa online. Dapat sobrang lalim. Hi guys, welcome back to my channel. Sige. Grabe kayo kay Miel. Ikaw, pati nga na skin mo. Miel. Ha? Ikaw. Yung. Yeah. Pa, pa, eh. Tambaw? Skin mo. Patingin na skin mo. Ito parang pangalawang palit na. Ah, okay, ikaw palit. Ah, hindi. Parang kaparehas mo ng skin si A. Si, A ano, Aiden? Medyo in-edit ko lang. Oh. Si Aiden. Si Aiden. Si Aiden. <laughs> si Aiden. Kamukha niya si Aiden. No? Baby ni Luke. Baby ni Luke. Baby ni may binulok. Okay? Hindi pa sa'yo. Hindi ba sa'yo? Umalis na din. Wala na sila. Lumalik na ako dun. Hindi pa tapos yung trabaho ko dun eh. Ano ba? Yun pa rin. Yun pa din. Ano pa rin? May disorder? Hmm. hmm. Aayusin ko yung ano, filter. Kaya magdadagdag ng ng chest. Sarap na yun. Nagpagin ako doon. Sige. Bebe <laughs> nilo. Tara, sama ako. Tama ko yun. Sama ka doon. Sige. Pero pag-lakar mo mo. <gasps> Dumating si Miel. Nagot sila. Yata ka ng dami. Ah, hindi ba dito? Ah, oo nga na. Oo, dito. Buti alam mo. Dahil ikaw pa ako dito. <laughs> Yari ka. Sinabi mo. Ay, di sa bagay, nandun ka naman eh, no? Doon ka naman nakatira. Pinatay ni Luke. <laughs> High blood pa naman yun. Okay. Eh, trio yan. Lagi magkasama. Hello. Welcome back to Pink Girl. Ngayon ay lilipat tayo <laughs> sa bagong room. Ayoko na dapat. Char. Hindi. Ngayon, ang gagawin natin ay bibili tayo sa mga oops, local. Local shop. Bibilihin natin lahat ng mga benta nila. At unang binilihan ko ay yung bagong shop ni Luke na with Tericon Terenico ata ang pangalan ng shop niya. And then ito nasa likod natin yung first shop niya ng books. So, di natin kung magkakasya yung sa nating pera. So, ito. Hmm, ang breaking. Meron ba? Oh no! Yes, we need how much is this? Protection card. Uh, ah. ebook by book. Magkano? Put, not, oh, ah, wait. Protect. Wait, online ba si Look? Look. Hi, thank you for watching this video. If you like more this video, second crop, comment below and don't forget to like and share. So, see you on next episode. Bye-bye.